Oh, j'avais un cucu là. Hein. Aïe, je m'ai cogné oh, j'arrive, je, je, vais te cogner, tu vois. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir ce que t'as fait mon petit Victor Bon, ça fait une palette quand même. Utiliser, c'est bien. Ok. Elle joue bien, n'empêche. Hein. Aïe aïe non pas dans le Aïe Ok. Aïe, non, fais pas ça, fais pas... Je suis tout mignon Ouais, j'ai pas souvent <laughs> utilisé, Victor. Alors, C'est moi Je suis pas trop gentil, hein. Bah alors Ah, Dwalf Yes <laughs> T'es où Non, non, pas moi Pas moi Pas moi C'est pas très gentil. On encore capturé aucun, hein, sachez-le. Hein. Elle va me palette. Oh, oh Vu Non Oh non, c'est pas très gentil. Oh, je, <laughs> me fais... Mais il se fait bolosser, <laughs> le petit Victor Aïe ah, mais il se fait bolosser Ah, j'ai de la peine RT pour Victor Yes Vas-y, relève la palette Ah, mais elle va lever la palette avec... Ok. Je sais qu'il y en a un là. Je joue le jeu, va me faire tomber la palette dessus. Oh quoi Non même pas Ok. On quoi Un gène là, deux gènes là. Ok, Parfait. Eh ben du donc. Le lever de palette énervé, ouais. Na na na na na na na na Ah J'ai Ah vu J'avais pas le nez, hein. J'avais pas le... Le nez, il était pas là. Hein. Soyons honnêtes, deux secondes. Oh, c'est elle qui gère. <laughs> le pauvre... Le pauvre... Ok, bien, bien. Je t'ai vu, Dwayne. Yes. Mais c'est pas vrai Mais c'est pas vrai Ils étaient baissés, je suis passé par-dessus Mais c'est pas vrai <laughs> Sans deck Ça va mourir de rire Genre resté baissé et j'ai mon... Allez, palette Oui Oh non oh. Le hit validation sans deck Mais quel enfer Code de... Oh, Faites un truc avec le code du jeu, <laughs> pitié pitié, quoi. Ah, mais quel <laughs> enfer Tu sais, quand tu, ah, quand tu chopes ton truc, tu dis « Ouais, c'est ok. » Ok, c'est lui qui relève les palettes. Ok, il y en a là. Ah bah quand même Allez. Ça, c'est appréciable, c'est quoi J'aurais dû prendre un petit... Oppression, ou quoi. Sachant que nous avons un petit... Dwarf ici, hein. On va les péter les palettes parce que euh, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Justice pour Vivi ah! C'est pas gentil ça doit être... Ah, t'as une palette, vas-y. Voilà. Je pense qu'elle est revenue par là. <gasps> ok. On a une porte là, une porte là. moi <laughs> c'est trop drôle Oh, ils ont pété tous les totems, sans deck Ils ont pété tous les totems, hein Mais comment est-ce qu'ils ont su Noël, quand même. D'ordre Ok. Ok. Non, c'est trop présomptueux. Et du coup, là, je... C'est parti Ok, d'un. Et d'un. Mais c'est bien ça, c'est bien tenté. Hein Et c'est des trois. Ok. Ok. Je vais pas avoir le... Le hockey. Il me faut les doigts. Comment est-ce qu'il a eu le... Comment est-ce qu'il est sorti, le... Ok, lui, il est sorti. un qui rentre. Ok, il a eu la... Est-ce que ça, c'est fini Très bien. Donc, je sais pas où il est, le dernier. Il a réussi à sortir. Ok, parce que ça s'est arrêté. Hein. Ok. Faut le dernier. Hein. S'il a la trappe... GG à lui. Ah Ah, ok. Le retournement de game, mon gars. Eh ouais. J'avais pas noël Et j'avais gardien de sang. Vous avez fait du mal à Vivi Eh bien, Chacha va vous en faire. Très bien.